Hace un par de años, en París, conocí a Miriam y a Jérôme, dos personas muy especiales, a las que, además de irse de fiesta, también les gusta mucho viajar. Por eso, el año pasado, se embarcaron en un proyecto que consiste en recorrer varias partes del mundo en bicicleta, conociendo a gente que lleva estilos de vida sostenibles para compartir ideas y aprender cosas nuevas. Al final del viaje decidieron casarse y nos invitaron a su boda en Cáceres. Así que nos echamos a la carretera para compartir el día con ellos. Ya sabíamos que en la boda se iba a reflejar la filosofía de la pareja, que se basa en la colaboración y en el respeto por, las personas, por el medio ambiente, por los animales. Y después de la ceremonia nos fuimos a una carpa, en el medio del campo, con unas vistas chulísimas, con una decoración muy económica pero muy bonita y muy fácil de preparar. Y con gente de todo el mundo. Al final se convirtió aquello en una fiesta multicultural e internacional llena de anécdotas en la que cada uno aportó comida de su propio país, nosotros empanada, por supuesto. No hubo que tirar casi nada, todo estaba buenísimo, muy variado. Hubo un par de regalos artesanales, por ejemplo de Francia, de Galicia, y el propio vestido de la novia estaba diseñado y hecho en Cáceres por una modista. Fue una fiesta en la que gente de muchos países diferentes y de muchas edades diferentes se mezcló para pasar un buen momento. El ambiente era inmejorable y la gente iba muy cómoda. No nos gastamos dinero en zapatos y en vestidos porque al final nos lo gastamos en el viaje, en el desplazamiento. Fue una boda que fue sinónimo de intercambio, de solidaridad, de innovación y de muchas sorpresas, lo que desde mi punto de vista deberían ser todas las bodas.